Não sai agora porque está falando do o Gamox e hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Yandere Simulator, Yandere Simulator. Ah. E esse jogo recebeu uma atualização dia 15 de abril, é, faz um tempinho, pá. Onde agora as pessoas vêm com o celular, bonitona. Deixa eu tirar uma foto dela. Amiga! Sampadores, isso aqui é, é uns clones, olha lá, adicionaram um... É, Sampai. Eita porra, tá tipo os cabelos roxos loucos. É ninguém viu. Senpai, me nota! Senpai! Senpai! gente. <laughs> ó, uma coisa que agora colocar é que o senpai ele consegue notar você. Ó lá, ó. Midnight senpai. Oh, senpai. What's up with her? Senpai, ela fez nada. Ah. She's acting strange. Ah, senpai, não tá fazendo nada estranho não. That girl is kinda weird. Não sou estranha não, senpai. She's starting to freak me out. My senpai. Senpai! Minata! Hey, cut it out! That's really creepy. Leave me alone. <gasps> no. Wait. I can never face my senpai again. Senpai. em um dia comum na escola. Algum animal passa por aqui. Ele parece calmo. Ele está procurando algo. O que será que ele está fazendo? Ele vai até a outra a, a outra pessoa e começa a olhar para ela. Ela não parece se sentir nada bem. Então o animal vai embora. Ele está vindo em nossa direção. <gasps> Ele está indo. Ele está indo embora. Será que... Ih, não valeu como ponto. Oi, gente! Ninguém me conhece. É impossível me reconhecer desse jeito. Né, rato inimigo? É claro que não dá pra te reconhecer, né, amiga? Quem é você? Você é nova? Aí fala, não, não sou eu não. E pra onde tá todo mundo indo? Oi, gente. Oi, senpai. Shhh, eu não estou aqui. fazer um negócio aqui. Ai, sem pai. senpai. Senpai, tsukameka, senpai. Ah, senpai. Ah, pá. Oi. Aí ficou séria já. Ai, senpai. Senpai, olhe para mim! Olhe para mim! Olhe! Ele não gosta de mim. Bom, por enquanto é isso, né, que eles colocaram no jogo. Do, tipo... Essa visão aqui, essa aqui parece ser minha rival, né, só, só trouxa. Pô, ela consegue ficar olhando Cantei pro Senpai. Senpai. Gente. Cadê o Senpai? Não. Não. Não. Não. Uou, eles não conseguem ver se eu me mexo, olha lá. Ou consegue. É. Você... O senpai é meu. Vamos avançar uma hora. Pronto. Eu vou matar todo mundo. Menos o Senpai, porque... Senpai, você é Senpai, Senpai. Senpai. É porque só tem um Senpai aqui na escola. Oi, gente. Opa. Morre. Não, não, não, não, não, não, não, não, não. Seu pai não pode ver. Haha. <laughs> Será que eu consigo... Chamar a polícia? Ih, fudeu. Gente, não dá tempo não. Enter passar o tempo, vão passar 10 minutos. Será que... É, não dá. Vamos ficar aqui até... Bom, é isso, né? Eu só vim aqui pra mostrar... A atualização do dia 17 e a próxima será no maio, dia 1. Então é isso, né? Vamos ficar aqui com a cena brisa da Yandere-chan. Yandere-chan. Então, pessoal, falou.